Hej! Eh, jag tänkte spela en Bingsjöpolska alltså, som jag lärde mig för länge sedan. Det kan vara 30 år sedan. Eh, jag lärde mig den av Ole Hjort som vid den tiden då var lärare på folkmusiklinjen på, i Stockholm, på, vad heter det, Musikhögskolan. Och han hade i sin ungdom lärt sig några låtar av självaste Hjort-Anders. Så att eh, om man vill kan man ju känna historiens vingslag lite grann här. Men eh, jag har inte lyssnat på originalen så jag har ju nu min version av den här låten. Men eh, han kallar den för Djävulspolska. Det finns ett antal djävulspolskor ofta med omstärd. Typ AEAE, e, ganska vanligt. AEA-SIS. Eller A-bas. Men den här spelas med normal stämning. Den går i A-moll och har tre repriser och går ungefär så här. Eh, då ska jag bara hitta grej kanske.

Men vi tar en i tempo och sen får det vara bra. Men eh, det viktiga är ju faktiskt din version. Med din teknik som den är nu och sen kanske med din teknik som den är om tio år. Lycka till!